Успехът зависи от възможността ни да се адаптираме. Всеки, който бездейства, всъщност се движи назад, докато конкуренцията профучава покрай него. са следващите статуса ми.